Bueno, buenos días con todos. Aquí les traigo el reto del huevo. Espero que les guste. Espero que les haya gustado el reto del huevo.